Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama Jin di Pulau Jawa berikut adalah nama-nama Jin yang berada di Tanah Jawa. 1. Pacitan Barat, Tanjung Kodok, Jin Kendil Kedalung 2. Pacitan Timur, Daerah Paloh, Jin Pandegong Seng 3. Blambangan, Sinjang Kertas, Jin Sinjang Kertas 4. Blitar, Daerah Lodoyo, Jin Setan Kober lima Magelang, Daerah Sanggar Seti, Jin Ayotirun 6 Demak, sekitar Masjid Agung, Jin Segala-gala 7 Mataram, Alas Mentawe, Jin Kaladar 28 Banyuwangi, Pasar Gede. Danyang Nyai Ageng 9 Semarang Jin Celu Peteng 10 Pekalongan Jin Kebo Batuk 11 Kediri Jin Butolo Coyo 12 Madiun Jin Kalalem Bugini 13 Kedu Jin Kelenting Mungil 14 Jipang Jin Sapu Jagat 15 Ponorogo Danyang Prabu Yekso 16 Pacitan Jin Sidol Garang 17 Lawang Jin Dongeng Kandu 18 Lamongan Jin Secowani 19 Segayu Jin Buto Celrek 20 Tuban Jin Buto Selewah 21 Rajek Wasi Jin Jin Peliwet 22 Madaeng Jin Dodogwari 23 Ampel Jin Bedung Serung 24 Jabung Jin Mas Putri Luya 25 Rembang Jin Kalangadang 26 Jepara Jin Juru Perniti 27 Pati Jin Runggut Muka 28 Blora Jin Tegopati 29 Solo Jin Perang Medali 30 Kalangret Jin Malang Runggang 31 Serengat Jin Batu Kembar 32 Cirebon Jin Lang Malang Jaga 33 Bogor Jin Jogopati 34 Betawi Jin Sapu Ringgit 35 Banten Jin Kertal 36 Lumajang Jin Buto Lontong 37 Tungging Jin Bang Suanoyo 38 Gribik Jin Gajah Bangkong 39 Pasuruan Jin Kasetanan 40 Gombong Jin Perempung 41 Wonogiri Danyang Nyai Kedumu 42 Bakung Danyang Eyang Kelontong 43 Gegelang Jin Bolo Rucit 44 Magetan Jin Indro Yekso 45 Jember Jain Bali Panggung 46 Tegal Jin Kalau lengayah dan buto kretek 47 alas roban jin kertal cangkul 48 gunung gede dan danyang nyeles canggi 49 gunung lawu jin sapu barat 50 gunung pandan demitra dan bagus 51 gunung perahu jan wirowari sepuringin 52 gunung senduro jin pujonggro patih mando Mando 53 Mojopahit Ratu Demit Kalabau Rekso 54 Berangkulon Jin Aroyo Kesih 55 Tempuran Setan Putih 56 Gendero Jin Lintang Walu 57 Wening Jin Cublek Centong 58 Malang Kartubo Jin Blenderan 59 Gegek Jin Rungkut Muka 60 Jenggolo Jin Tunjung Puri 61 Kedung Wening Jin Sarpo Yekso 62 G. Penanggungan Jin Abur-Abur 63 Tanjung Bang Jin Kalangada 64 G Ringgit Jin Proboyekso 65 Pelerat Jin Aridiro 66 Kapunduk Jin Ondar Andir 67 Pemancingan Jin Tanjung Lareh 68 Pasir Jin Setan Plogo 69 Pejajaran Jin Kaliloboyo 70 G. Jumri Jain Jogosi 71 Gunung Tutur Taliwangi 72 Gunung Asta Tujin Bologeni 73 Gunung Rawijin Lorogila 74 Gunung Jin Jaka Pekik dan Bagus Lintang 75 Pegat Danyang Nyeden Rauk 76 Prapat Kurung Jin Balapati 77 Jagaraga Jin Garong Kala 78 Batu Tukang Jin Gigi 79 Trobo Jin Sontopura 80 Wonot Putih Jin Dadung Awit 81 Jenar Jin Galuh 82 Woseban Jaran Sri 83 Tlogoni Jin Ratupura 84 Gua Songo Jin Sabrang Tandang 85 Puspoloyo Jin Setewok 86 Pring Tulis Jin Bagus Angrang 87 Se Sejin Taden Putri Goro Wendro 88 Wono Karang Jin Somohita 89 Labuhan Jin Kimar Bubuk dan Rimbo 90 Banyu Merapi tapi Jin Jin Kuto, tak terbaca, NIO 91 Tanjung Demak Jim Sekar Jati 92 Pelabuhan Bengawan Jin Darunani 93 Lembah Geni Jin Cublek 94 Klemandingan Jin Dulep 95 Keparet Jin Sipur Setan 96 Gunung Tidar Jin Cingcing Gelung diambil dari terjemahan tulisan Kanjeng Sunan Derajat yang diketemukan oleh KH Abdul Gofur, pengasuh pulang pergi Sunan Derajat, Paciran, Lamongan.